tatunulidde eh. bulijjo kooti yesala eh. era eh, ababaka bandi bbobweni nagikkiriza waited the composition of the bench and he started pointing fingers at certain judges muyina buzu anti esiga eddamu zi nerigamba uh, uh, eh, eh, akakiika kalamula oba eh. balamuzi si buvunanyizibwa bwaggwawaabi ate otubulira ah, ah, nti ah, mirundi atuuleko oliyoni atuuleko okimanye oh, nti buli ono gwebagobye emimbali mm. titafuna alina omuze gwobutafuna wuzo talina muzikiri kwajja kuzaalira kusaaliramu taliddayo kutuula mm. mimbali mm. all the case that will come people will say ono omulamuzi teyeesigibwa tafuna wuzo this is a precedent which the court overlooked never you have a president no this is it touches on the credibility of individual judges on the bench auntie and then it was left never bandit a sabalala uh-uh and then previous cases wako wambu ziyalimira huku msangu kwa lule mm. na wane niluli ngibo nao nti Eh, you are pointing out to certain people, yes, but why don't you wait their judgment to a judge oba balonde babatya balonde once we become judges we administer justice neba yali this would what about this supplement of ministry of education which i've seen in the newspapers the judiciary would have explained this man had the right but it touches on credibility of the individual bench individual judges mujja kusanga nga buli musango gwonna abo nga buli omu agamba aa oyo muganyi musango gwe bagobye omuzikiti gwekambala mukadde nga tofuna buzo oyinza okukulembera jjuma omuzikiti gwekibuli hmm. <laughs> abo bagenzi why because they didn't see that this man had trapped them it was not a normal case he initiated the case waiting them to be trapped in his trap in his program of kukola ki kubamulisa expose has destroyed your government institutions kati yena gwe nti bwemba nga muganya okukyusa hey. Eh. agenze mimba hey. Eh. nvudde mu muzikiti ah, tolire ye kandabize nava mu muzikiti neyerabira nti alisaza mu muzikiti mulala this what this young man wanted muzeeyi agandi si young man kakati mirundi bobi wine abadde successful hmm. mukulabisa gavumenti ku hmm. kyakooti naye ensonga hmm. enkulu eyamutwala mu kooti eri adressi because yasuubiza ah, ah. bannauganda nti batubbye kati tugenda eri tugenda mu kooti nti bano bamawu bwe bagenze era bayogedde ku bantu abakwatiddwa ye nga taliiyo kakati ate ebintu bya gavumenti olwokuba mulimu oli ayagala ogwa pulezidenti ali mu succession bato ye to discredit ba mao ojja kulaba mu red paper mao buys one billion manson tibabaguze lisse mu newspaper era nga batta kino kuba alwana uh, ali mu gavumenti munda ayagala obusika and is determined mumalirivu nnyo bwe yeyakola eh, eh, is uganda ewafamu kakati ono egyo naye aba batuliddeyo kakati gundinabalamuzi kyebalina okukola e, nrm yasanyusa ola okubona gyayo omusangoyafuniddewa yafuniddewa nrm yafuniddewa entalo ezirimu nrm bobwaini yazitaddemu bobwaini yatadde entalomu nrm mhm. omusajja yagambye yagala baminisita banaku abiri mu omu ekyanakyoba akyagala ekya pulinsipabulaefesekretala akyagala abitwalawa eh, yonna nyini buyinza okufuga uganda eno yeko pulezidenti Professor, I'm going from my office here and you are very arrogant. Get out of my office. Professor, I'm going to be in. situation that you're going to be in. I'm going to be in. Kagati, oh, young, I tell you sorted out. Bobby Wayne, City Zoo, Chamui. First, put your house in order. And then I could gamble. Just for Bobby Wayne, it seems what he has gone through is what I call the embargo of politics. Hmm. He came from nowhere. and no one believed that he, he could turn out to be a strong opponent against Museveni. In my submission, I stated that Museveni committed a blunder when he responded to Bobby's message. Once more, government went on to block his music shows, galas, which I have always urged is meant to tame his financial base in order to undermine his participation in the policy in the future. nekitongole eh, kya revenue authority nakyo hmm. nakyo nakikunamya nemutandika okubuuza nti aba kujuma manya kudoweno eh, eh, <laughs> enimbi zevuddewa kujuma musiraamu kyenye mayaguliddwa omusiraamu kiyaguliddwa oyo aba omunabe wamaanyi nnyo emmotoka nemukkiriza nti emmotoka yavudde mu lifeni nga tebagimanyi nenamba nga yawano nga yawano ate ye nga yamutuse kinoomu nemugiyitayo aye nebubuuza nti yayiseewa kakati ekyo nakyali ekitongole ali takikunamiza kubakolaki kubamulisa kubalabisa <laughs> kubalabisa naye yalabisizaayo akubyeyo toki if <laughs> you don't sit down to analyze an enemy akuba nakut especially when you are arrogant where have i defeated this people arrogance bujuzi otumala omwituka ngate tumukwenga okuba enyondo omumutwe omaze ogenda mu youtube ojeko programu zange olesa akwala mu ussikazi jeko ogobye mutabaazi aje nga okuba enyondo omumutwe toyinza gwe nakuwangula nakuwangula jakemu bakube bakube tinti no negotiations compensate my man and i go home tetulidde mukukola fenna nkudifiitinze what you have you had succeeded mukugalawo programu zange ewandibadde olinamu hmm, kati ate lwaki twogeraganya nkukubye nenkwabya nkwabiriza bwabya ngena nakugamba ona kakati kankubuulira bobi gonde abo ba mao okutula ne president they have very tr impact why ono omusajja yomwera obba kunamya mukalulu mao ayina pesentegeki akalulu kalamula ani ayina abantu n'atalina two the spirit of ipot where does it appear in election campaigns where it was intended to have a meeting of one baleaders bameeting e bakoleki where is this spirit two how do you expect a man like bobi wine gumusuzize ebere gumukubya emigugu mukubya tiagas to come at the same time to participate politics is numbers mawainaba abakaku parliament bameka all of these people, why peace sign government? Also, look at history. In 1985, when Mwanga toppled the government, he corrupted the government of national unit, Bidani Yajirim, Abura Wali Yajirim, e Gondi Samogiri Yajirim, Johas Mayanja and Kanji Yajirim, Fedemu Yalim, UFM Yalim, Museveni refused to come. Did it work? Did it work? Hmm. Because even Mwanga's government was intended twayiza olyo nti museveni yanze womonga museveni succeeded yababonana abajjawo ati why the mwanga government government of national unity failed to provide solution hmm. oletaki mwawaletaki kuteeba aina bantu anti bamukunamiza mukalulu aina mbameka kati aina abantu <laughs> amanyiddwa kubanga bino byonna byalibaddewo kyobula nde nabagambanga nti unity mu, mu opposition comes in the iran nga buli mwamaze okutegeera manyi ku ssomero twembamwakajja kusomero mu siniya wano buli mu tayagala mukoppa naye kasisa mulaba nti omwana yakabakulembera ettamu ezi kutandika <laughs> okgenda omubuuza <laughs> era fe abaganda sisugula bugoye bungi ngaomukazi alina olubuto nga bano abamu abakwata swetikesi nebagibofa omukosajja muganda abeera nengozi bbiri mwana azadde mukazi azadde nti muleete engozi naye bwotwala ebingi kakati akaluka abakunamya kyoteka ku tebo hmm. eh, bwetulyamawo byabadde yogera nakinti naye ayagala to get married and remain a virgin cannot mm. ono tajja kujja kubanga yamanyi nti bino byonna mujja kubisootinga mukka ebyabantu bemutadde whether igoes there or not government must find a solution to these people and for me amulaki am very happy nti kakati gavumenti kaifulumya erisiti gyerina ne bobi waine afulumya erisiti gyayina katujja kubuuza bano balagawa gavumenti ebanga kombuyinza is not a new gavumenti babantu bajja kulaba ani akozesa drone oyo bamukimaddi isgood mhm. kubaba bwekiba ngaomwana bamubbye mu waadi oyoabaana tubuuza nansi yaliwo nti abaafa baali bameka nti bwebati abatwalibwa bakitabe bali bameka bakadde babwebati bano baliwa zizi mm. yes to if yenkalege the wayina omuseveni if you encourage people naavayo naga nti oyo omukubi w'ebikonde sikyo kyeyamuse they will be punished tebasaaga toyinza kukiza bantu kwogera ku problemu gyotagenda kuprovidingira answer this is why ono ali wared agamba drones zanalwaizo kakati ate mbu bazimuteekako ku social media nti zizi yagambye okutta omuntu okumuteekako drones yage drones sizize zanalwaizo kakati kati samutuuka awo bakugambyeko nti ababbeni bekwata bokka ah, ah, the argument ani ayina drones hmm. era nakugamba negamba nti another advantage that kyagulanyi has is his political base the youth unlike a former presidential candidate yamama mbabas who relied on crooks that called themselves enali mu poor youth kyagulanyi ze support in youth is based on their appetite for change It later turned out that the NRM poor use, the inverted commas, were looking for money. At the moment they failed to get it from Mbabazi, they all returned to Museveni with the Amama's valuable information. In Chagulanyi's case, they used massively attend his musical shows, and not only attending but ready to pay entrance fees, unlike Amama's poor youth. I want to bano bajjanga nebakuwayosi oba olipua kitawo yakola nani endagaano ntibakuzaala kubanga mpeewo musomeri atusiza okwapa musomeri akoze bwebatayise kadi kumbaka oyombera kukumbaka tebagabudde bwekibanga gavumenti erina obuvunanyizibwa okubakolera sente mukagawale kakati omusajja okufunyisa mukazi wolubuto amerenga kufuna kiryalensi kwerosiwa tubategekere <laughs> anamanyatubategekere <laughs> ndigenda kuzaala omwana naye ndi mwavu kati wazaala balongo ebere bya invitation but you cannot put government to task that you are poor maybe poverty is out of your extravagance oba your upbringing you struggle on your own naye toyinza kugamba gavumenti nti ebawa ssente tuli baafu nnyo tuli waki tuli waki ah, akasoli ki gwoyina gweyaniseko baganyogula i don't believe in these things mm-hmm. secondly Bobby Wine has come at a time when a new political dispensation in the region is taking shape. This African integration has provided much wider space for local politicians across the region. In the past, this practice could easily be regarded as subversion or interference in the matters of politics of another country. This new dispensation favors Bobby Wine in that he can sell his music across the borders and get money. mbiwandiika bifo nga bakusasira balya e sente nga mugasula tegyenfu gwemwaita agendangako kenya nasanga emupe wayo ne batambula constituency doli kyabeeranga nani interference sovereignity kati muli mu east african region ekitegeeza ekan move ye and there i can make a factory in kenya to east africa is now a market and weare expanding it to conga and other areas ekitegeeza nti the political dispensation is now wider nabaganda nti abasajja bakola radio mu america ngaewemula ewemula esawa abiri munya abantu nebagitunina kakati nebagiwera ebyo ebisajja omanye abaganda bagamba omuntu awemula ennyo aba ayina omusambwa gwakaseegu <laughs> yusi baganda attribute fe they don't blame a human being baga oya wimula nyanyi no musa musambwa kwa kasego hmm, hmm. kasego awimula yes okimanyi tika muswaga kamuswaga yiraba abasajja mulubiri aba wimuzi baba itanga basego ba kamuswaga kamuswaga nga bwaba tudi naba genyi bwali ngo bawe chiringa basi nga nga watase kama kutirawo katase ka abanyu mirwa baba nga basego ba kama katabira bagwe mba Nigeria he he ne muswati yabikolanga Hey, alogo logo logo logo muswati lokolokolokoloko musati lokolokolokolo museba yae musoto ali musoti onayambadde kakete ekimulinyisa enyonyi kulogootana lokolokoloko <laughs> musati mbwa awaga awaga olwo musati agenda okwogera bwe yamalanga era n'akomawo lokolokoloko muswati lokolokoloko muswati kaleka muswaga yalina abasegu abawimuzi hmm. nga bw'aba atudde n'abagenyi abakulu ojja n'okubawo ba <laughs> naye nga bwataseko abange waba kutunulidde we ekikwamusa we musaka ebitanyuma wa kamuswaga kamuswaga hadi bawemusa hadi abaseegunye kamuswagazi paris specifically for that nandikakataba abanyambi bakakuna ne bakabalao oba kike mutayagala <laughs> bwebatekitibwa okuyajogula fetebuyi naye bwewakawandiika kaaliomanyi omutuki simanyi nkufe tugenda kunonya sente mukirabinya kyakuba oluyimba kino omutuju mukatabo kange seba ne lutunda mirundi eh? bannauganda waba wakatabo eh. taito eh. bagula taito tebategera nekyenalingamba <laughs> nti omunyampi nsambole huyiza choose of doing something when he has not done it bagamba wawemula nate kuki Nengugamba, secondly mm-hmm. nkugamba Bobby wine may not also need to engage in vigorous campaigns uh, since the majority of youth in the country are yearning for change however this unusual support puts his political career in a precarious situation since he risks losing all the, the, the support he has since if he drops out of the presidential Eh, eh, eh, democracy president's ambitions. All the regional and international hype due to some avoidable mistakes committed by this government. More so, Uganda's violent history is characterized by a dated human rights record, which worsened during the days of Idi Amin. The 32-year government of Yoweri Museveni has made several reforms the international recognition that Uganda has achieved benefits Bobi Wine since he is seen as a young man who has stood out to challenge Museveni Santillan. Bobi Wine's ambitions have been further boosted by NRM's poor record in fighting corruption. Ironically, most of the money is stolen by mafia who do not care about Museveni's fall. One wonders how a committed person like Nacho can be fought. He's being fought now again somebody wants his job. What the mafias forget is that the population, especially the people that have been humiliated, are itching to pounce on them once Museveni leaves power. Finally, Bobby Wine is also supported by opportunistic forces, including the West. They wrongly believe that by supporting Bobby Wine uh, and other forces, Museveni will give them more concessions and bags of money. They are reasoning his party correct because what Museveni has given them is already enshrined in the constitution. Bam for our sent. Bobwind Bam Yamgam sent. Babuzar making a good enough again. What are their impact? What have they done? And they are still providing a wrong choice. Never joke, Doctor. Nganyo Nyoleziku Gonori. pati yakinyonyola pati teyakinyonyola nti waki webuyita obulwadde bwabazira wata abaganda bangi abaganda balowoozanga tibwogenda ewomusawo togaa nti nziku yekuluma hmm. gwe mugyeko eddaga lyabazungu oga nti mutwe kati eddagala bwenatuuka mu lubuto lyolijja eddaga lyabazungu lulinga mumbwa yabaganda ejjamu oluuto erulemezaamu emumbwa eyo <laughs> olina omwana yafunye olubuto ngaasoma nti aginywe <laughs> oyagala muwala waleme okufuna lubuto ku ssomero aginywe ino yine mimbwa bagiyita balinoonya <laughs> ekola etya ebintu byombi okujjamu olubuto nodulemezamu kola wetuuka mulubuto ne baginyonyola eh. so mbere baganda died gonolia eh. just because it was regarded as obulwadde bwabazira timutesa yabayinkalejenga t they even when they got drugs tebayogeranga mu ddwaliro but the moment you had minister erongo drug twerongo illness tosobola bubweni is not for money nakati babaguze babawa sende ababubweni babawa even in my opinion as a strategist okudya aba leaders babubweni babawa sente you're wasting your time why kubanga ono ali mu gavumenti ayagala ogwa president is consolidating him self hmm. atabudde gavumenti yonna t if you remove leadership from a mass a mob nogijjako leadership you get what we call a headless revolution nga tolina gweyogera naye thats what uh, uh, obunyedolo provided to the rebels obunyedolo yagenda n'abeera looya waabwe n'abalaga leadership this is why Obote wanted to do with Abu Mayanja and Mayanja Ankanya when he told them to go to Mengo to provide leader, modern leadership. This was his intention. Kakati kwa kastodira abantu wa Bobi Wine no bamugulako without solving the problem that has sustained Bobi Wine. Mm. Then you are making a very big mistake. The intellectuals who you who would talk to you ne bamatiza bano ubo babajemu. Kakati ogenda kulaba he had a more worse Bobby Wine taking the charge of that disgruntled group. Mm -hmm. no, really, how we are going to go uh, over this process because there's a lot of information that is flowing. Yes, that I'm the person in charge of these drones, uh, capturing and the, uh, the no marrying, torturing, and even killing the, the, the youth. Actually, I don't know who's turning the guns against me, uh, because previously they were uh, on social media they were claiming that uh, there is somebody called Mohozi and the Nareiso, uh, the people behind these drones. but currently, there's somebody, there is a lady, I, I, don't know where she comes from, but uh, she got the pictures mentioning them by name uh, in a mockery, which they call the prayer that they are praying for me. Yes, in eh, Nankabirwa, praying for Mama Janet, and several other people that we should die, really. We should burn and be crushed like, the, like the ash. Huh? And it really became a very painful thing. I don't know how best to deal with such a situation because I feel I should have to find out the people behind this malice. Because currently, you, you cannot you, you, you cannot mishandle somebody like that and expect to walk away scot-free. Because that is not my culture. That is not my way of organizing politics. If you're looking for, for leadership, we still have time. This is the middle age. Yeah, I'm just 52 years. I can still organize and make it. I can still organize even after 20 years, at around 72 to look can become a president of this republic. But if some people are just uh, looking at the malicious part of it, actually I'm one of the people who are preserving the rigors of NRM. The NRM ideology actually has always been spread by me, has been anchored by myself. Forgetting about people who have totally dived in politics, I refuse to dive directly in politics. I said now, the first channel I need to, to tune very well is the financial channel we needed the finances to appraise, and then we get to the farthest. But now things are tending to, to, to, to turn all around. Professor don't know where what exactly to do because now the rumor is spreading very fast. On top of the cases that we have, when somebody says that I'm one of the people, the malicious people, what do they still say? All the people who are being captured, they, they, they, they, live without some of their organs. What if they take them for, for medical checkups? Hm? medical testing. Uh, hm? problems, then there is another investigation team which is releasing information to the public. People fighting over mysterious positions, senior presidential and state house positions. Really, what the hell is going on? You see, Professor, uh, when we are trying to build the pillars of, of power, there are certain positions which are very important, which can act as, uh, as, as pillars. Yeah? We, we, need a permanent secretary, an equivalent of a permanent secretary. We need a PPS. Hmm? We need the state, the, the, the state comptroller role. We need the minister for presidency. Hmm? We need the minister for security. We need the minister for internal affairs. So the moment we have those sections, then we cross to the minister of finance. It's very important. Minister for ICT, then gender labor and the social development. Where do you have those ones? You have the real thing. Currently, tourism is, is collapsing. The time to rise is a bit far. We are, we already anchor in the Ministry of Education. That is very important. Then the Ministry of Health. If we have those ones, the rest, we don't care so much. Agriculture, agriculture is a bit fake uh, because uh, uh, Uncle just seized it, just there. So it is... Uh, it may not do us so much. So those are the things we're looking at. So those are simple battles. If you have people of your own, then you can control. That is not an equivalent of a parish school. It is not an equivalent of a parish battle. Now, there is one thing you don't understand, and it has a psychological interpretation. What did you achieve out of this? If we are fighting within those positions, what really comes in your mind? Eh? How about the premier? the Prime Minister. What crosses your mind? No, that should be praise for Mama Mbabas. That one, Mama Mbabas is claiming it. So if we have those positions, it, it is where the only battle is. And we're not going to be very shrewd to anyone. It is a very simple thing. So we run that down, we run the show, then we have the, the, chances of, of succeeding in a presidency, because if we don't do that, and it slips out of our hands, then we shall have nothing. We shall have struggled only to, to attain an empty container filled with empty air. So that is the whole thing. nnyo ah, mpuliriza tuli ku mukutumu gwa pal fm kula lya mutu wa bulijjo obubaka mwe bali kuweereza omukulu katabire yusuf directo wa vienna high school ajinajibulwanda gabule sebwe bali nnyo ne mukulu pawulo awo owankulu kuko ku mafuta ku saluuni awo sebwe mwebali nnyo okutugo <laughs> mwebali nnyo okutugoberera wano ku mukutu ogwa pal fm ani kuta oyo yajja omugolola ku ttumbaoyo yalowooza okufuga eggwanga byolocost kakati oyo bobiwaini yoyina oluganda oyo ayina oluganda ne bobiwaini mhm. talina ebintu bino bijjawa eyamugobye mu ofiisi tayogerere yamugobye mirundi gwogamba nti abuzaabuza pulezidenti tifeba memba ba fast famiry fetutigiza abantu yamugambye nti kinani akikola kinani akikola kinani akikola mulimu bobi waini mule yamugambye ekitegeeza isu ya museveni is not bobi waini bobi waini is a scarecrow like idi amin thought that it was obot when the killers of uganda were inside bafaruku minawa bakasimu obula bakaputeni no parking juma butabika were not tanzanians as people were being killed in the Nairi mansion by Muanga, they were not being killed by Museveni's agents. Museveni's agents were not running in Nairi, Nairi mansion. Museveni's agents were not running in Argentina house, where many people perished. Bobi Wine's people are not running any of the safe houses. Bobi Wine's people are not the ones who are operating the drones. No. tarnishing the image of the army. Bobwine does not control any police station. No. Bobwine, these people are not the ones who are going to, who want to kill me, who are killing, who fought me out of government, and who are plotting to kill me, who poisoned me five times. It's not. He does not have that power. So the problem is inside the palace. That's my assertion. Okay. Yes. Bobwen ategeeza ki nti ensonga yazitutte mu kkooti y'abantukikyalumye abantu omutunakitegeeyalimwogera mu palament kati naye alowooza naye nga alina strategy alina abantu abamuwa amagezi as the president was meeting these people bobwen yabadde asenkanya abantu nga bawanna lessons eriiso eryange baalijamu nze bankuba negundi kakati abo tobalabaabo wishaget people who are missing because this the survivors will tell us nebaga nti ekyatukubye nyo ekasese baata abasibe ne baddayo ekasese nebakwatire mu lubiri lwamumbere they went back with the settling evidence gundi aliwa bamutta gundi aliwa bamutta kati where theyare survivors sejage nti omusajja aleeta omune gwa sigala omwoke nakukola bwati and the president is talking to this group for peace this man who allows him agate uh, as you approach the Women's Day, he is going to parade, I can tell you. He will parade embarrassing, uh, uh, uh, embarrassing eh, eh, photos, materials, ezikwata ku how women have been tortured, women who are carrying babies nga mm-hmm. so that one when you are handling him is easy but it's easy he does not control any drones So if you want to stop people arresting in people in drones, you don't go to Bobby Wayne. You are arresting a wrong address. Bobby Wayne is only creating trouble for you, which are very sorrow. Kubanga, beshi bakolo bubi. Nti, nyezo kuba wa security. I talk to these security people, the top ones. Bayezo kubanga intelligence yafuna maulize, especially arising out of the failed riot oku. Nebafuna maulize, nti bategese oba museveni yakuga nti ainfiltrated bobiway naye take museveni statements seriously bayita okubanga bakola preemptive to arrest the ring leaders baleme kukola kyebali bagenda kukola but the problem there are two problems one do you have the people to defend your actions two are, are, are you going to, to, to punish those who are misusing the operation nga kaka bwe yamisusing nga nesubi nebakwata nebyabakazi nebatya nabantu nebasaba sente nebakolaki misusing houses this is the issue misusing a presidential directive and implementing a presidential directive are different Danjaulu. yes arresting people who are suspected to cause trouble is legal preemptive even me able to do it preemptive izi eriyegera nekuba egundi beseze zabagundi nga tenabakuja preemptive strikes so if government carried out a preemptive action by arresting the ring leaders who are going to ferment trouble i crap for them but the problem is that olinda owagira ekya gavumenti okugalira aba bob wine bwe kiba nti baali bagenda kukozinga problem and their treatment ekyo ekikulu ekirimu kubanga mbaga nti constitution ya uganda yawera tocha yes antitocha actuary yes mm. ngokikola mm. otya which means there is somebody inside the government akola ki abikola bino ali mu gavumenti munda ati abawagizi babubi waine okujja omunyumiza nti banjiyamu eriiso kigenda kuyamba kiugambe natunuulidde programu eyo ewokitaawe ngaomukazi mm. akutta omwana mbaze wange banona kusawa kwezit kuba yali ambadde kakofiira kamyufu isit musebenzi gavumenti tikantib nga webuuza nti byotemyali badde gavumenti ya museveniandikakatinawandika akatabo kubyakolebwanga mu eit munaire mansons hmm. ate ekirungi ekiriwo wano nti luli aba upc bakozesanga us wingers hmm. ne nasa ne hmm. upc activists this one is done by security people kati eh, biwalabanga ah, biwawandika mirundi biwawandika mukatabu lukumira kinana eh. bibyore sekat echa e- e- ukanye nti luli bali ba youth wingers bano ba security nali nkanika masanyalaza hmm. eriso elimu bali takati ani asobola kumpa omulimu okulinya gundi ye allah yes ndikosobola hmm. kunzikiriza okulinya weriso elimu omukazi agalira bwomwana ono tetuyina na buyambi baze wange salami kati kitegeeza ki yabaleese ekyo tekyo nekyo mukitegeere mukisome nti people don't fear to, to come at bob wine is place the media is always there why babaalikidde <laughs> tebakyatya emitima gyakaluwa <laughs> emitima gyabamawulire gyakaluwa tebasoma bukedde tebasoma bagundi ezo empapula ziri dangerous bukedde is a very dangerous newspaper babantu tebamusoma nabaga nti waliwo akasajja sebo kaje bojjaawo kaje bojja ku saawa nya netaano awo kalimu bamakolo kavuma baani abo kali dangeras kwogera ebbamu eito gakitawako yalwanirayo bama bama bama bama omanyi bannauganda bamanyi nyo ebbama <laughs> esise bamanyi bama olusalo lwebbama bama kanyonya bama eh. sebo this people don't follow up these things mirundi bobuwaire alina waaka anti nkugambye nti is a creation bobwine since his formation was formed identified nurtured financed by people from the inside the palace mm-hmm. kakati today era misekizabano zatambulirako nakati nti mawo ne bwana agenda nasingana president mm. none mutani wobot mutani wobot his wife is a minister he does not add anything tina kye kigattako atalina kyagattako and the president does not need to call bobi wai no ne bwatajja tajja kujja i know if a man like me was a security amubita okunkuba mawulire mbuyi nenkwata kkulu ntusinkana ku mukolo wafumuuka envuvu toyinza kunkuba myezi ena nojako pologulamu zange luka tulidde ngana kati ono bwemwakuba emiko ne mugana n'okusulawo ne yespect him is ye robot toyanza toyanza geyampuliza but you eh. don't need bobi wine to tell you where the key is the key to solve the, the Uganda's problem is inside the state house. ekisumuzo bakirina bakijjeyo ampuliza bwe tubadde bwe tunakuwa rungi gala kwebaza webali nnyo obulidala ajjayo kijje without involving Bobby Wayne at all. Okay. Bobby Wayne is our creation. We can stop Bobby Wayne. we can make even we can make a, a wash booby wine or we can tape booby wine the keys inside the state house okay ambriza wetibade wetinokula ilo njagala kwebaza wibaza okubango bade chitundu program weno moyo gwa gwanga the patriot wetu wegenze abade kumkuto gwa www.palfm.co.ug na abade wetulaba ku facebook live mwebali nyo nyombi mahmudu gimanya gangi